енді осы орайда ең алдымен ә, мынау қалай өзгеру керек деген сұраққа келмес бұрын не үшін біз өзгеруіміз керек бір осыған тоқталайықшы а, не үшін иә, өзгеру керек не үшін иә? өзгеруіміз керек ә, ең біріншіден енді біз ә, тірі жамбы бұл дүниеге келгеннен кейін біздің функциямыз бұл өсу да кез келген өсімдік болсын өседі жануар енді барлығы дамиды ғой тура сол сияқты біз де тек қана өсіп өнуіміз керек әрқашан егер де біз ә, мысалы дамымай ақ қояйық өспейік осы да жеткілікті деген секілді құр тоқтаймыз деген сияқты ойлайтын болсақ ол иллюзия да ол ә, тоқтап мен осы орында осы қалып күйімді сақтап қаламын деген ол жүрмейді себебі бүкіл әлем дүние жүзі сіздің тоқтап қалғаныңыз үшін ол күтіп тұрмайды да режим пауза қоспайды ешкім сондықтан біз егер дамымайтын болсақ біз автоматты түрде деградацияға ұшырамыз деградация деген бұл ұм, қайта кері өту иә өйткені әлем барлығы алдыға кетіп жатыр біз тоқтағанның кесірінен артқа жүрген секілді боламыз сондықтан да жалпы даму концепциясы өсу өзгеру ол әрбір жанға тән және ә, біз әрқашанда сол дамып өсуіміз ол біздің бір мұқтаж қажеттіліктеріміздің қатарында жатады жақсы түсінікті ердос аға енді осы сұрақты өмірде өзіңізге қойып көрдіңіз ба мен не үшін өзгеруім керек деген сияқты жалпы енді <clears throat> адам баласының болмысы негізі бұл өмірде шыр дүниеден асқаннан жалпы өзгерістен тұрады ғой кезіндегі шақалақ әлди бала кейін бозбала балаға айналады кейін ол жаңағы жігіттік шаққа келет, одан кейін барып жаңағы ел ағасына келеді одан кейін жалпы ә, қалып алып келеді адамның өмірін қарап тұрсаңыз толықтай өзгерістен тұрады да бір орында қалып қалатын нәрсе жоқ екен да жалпы енді адам екі жағдайда ғана өзгерісте қалады да е сіз жақсылық жағына өзгеруіңіз керек я иә, болмаса жаңағыдай оның антонимі жамандар жақта қалып кетесіз да жалпы енді адам баласы бұл өмірге келгеннен кейін оның негізгі мақсаты осы өмірде жақсы тұлға болып қалыптасу ә, өмірін жақсы жаққа өзгерту енді осы жолда ол қандай жұмыс істеймін деген кезде жалпы ең әуелі бұл өзінің жаңағы өзінің жаңағы көріп ә, ес жия бастағаннан бастап жаңағыдай жақсылыққа қарай адамдарға жақсылық істесем екен мына қоғамға жақсылық істесем екен жалпы бір тиын да болса бір кішкене де болса пайдамды тигізсем екен деген адамның өзінде бір жүрегінде титтей бір ниет болатын болса адам баласы сол ниетіне қарай амалын жасайды ең бастысы жалпы көп адамдар жалпы айтады ғой бір адамдар әлемді өзгерткісі келеді бірақ өзі өзгермейді дейді yeah. Иә. жалпы осындай нәрсе ғой ең әуелі адам баласы жақсы жағына қарай өзгеру үшін бірінші өзі өзгеру керек та баяғыда абай атамыз айтады не дейді мен ә, мінезім мінезім өзгерте алмаймын деген адамның тілін кесер едім деген да жалпы енді бұл жердегі өзгеру деген нәрсе екі жағдайда ағып кетеді бұл үшінші жағдай жоқ сізде жақсы адам боласыз е болмаса сол жаман адам болып қаласыз осы жерде жаңағы ана қазақтың керемет бір термесінде айтады ә, жақсы бір адам қартайса ә, ә, ең соңында айтып келеді жалпы жаман адам бір қайтса ә, қартайса жамбай қалған ә, ыс ә, болар дейді да жалпы сіздің жастық шақтағы жасты жақсы адам болып қалыптасып сол тұлға болып халыққа пайдаңыз істеген кезде соның жалпы жемісін адам баласы қартайғанда көреді ғой яғни мінезді өзгертуге болады мінезді өзгертуге болады әрине жақсы мінез деп жатырмыз ғой енді одан бөлек адамға тән өзгерістің қандай түрлері болады мысалы сырт келбет дейміз ба стиль имидж болмаса ішкі рухани өзгерістер ма тағы қандай түрлері бар өзіңіз көбісін қойған сияқтысыз ғой оның сыртында сонымен қатар ақыл білім шығар бұл да біз ә, білімге аш болуымыз керек деп ойлаймын да өзгеру ол мысалы мен ә, белгілі бір дәрежеде білім білсем иә қазір мысалы технология барлығы да дамып жатыр ғой қайтадан алып келсек сондықтан да біз ә, рухани әрқашан дамып отыруымыз керек сіз айтқандай сыртқы келбетімізді де ұмытпауымыз керек және үшіншісі бұл әрине ә, білім ақылға аш болуымыз керек